Wawekezaji wa ndani na nje ya nchi ni muhimu, ni muhimu kwa sekta ya uzalishaji na utoaji wa ajira. Wanawake kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa jamii na kuinua uchumi wa nchi. Mwaka 2009 katika wilaya ya Kisarawe, kampuni ya Sunbifwal Limited ya kutoka Uingereza imekuwa ikiwekeza katika mibono kaburi nchini. Mradi wake ulisajiliwa na kituo cha uwekezaji nchini yaani TIC na kupata ardhi yenye eneo kubwa la ekari elfu nane kutoka katika vijiji 11 vya wilaya hiyo kwa lengo la kulima mibono kaburi. TIC ilipa kampuni hiyo miaka 99 kwa ajili ya uwekezaji. Miaka miwili baadaye kampuni hiyo ilifilisika na kuuza shea zake kwa kampuni nyingine kutoka Mauritius ya 30 Degrees East ambayo uwekezaji wake haujawekwa wazi hadi leo, wakati mwekezaji huyo akidai kuwa uwekezaji huo ulikuwa wa kisheria na ulifuata taratibu zote. Wanavijiji na baadhi ya viongozi wanapinga kwa madai kuwa hawakushirikishwa. Baadhi yao wanadai kuwa mwekezaji huyo aliletwa na mbunge wa zamani na baadaye kutetewa na halmashauri ya wilaya ya Kisarawe kinyume na matakwa ya wananchi. Wananchi hawakupewa elimu kwanza kabla ya ule uwekezaji Sikuwa viongozi tu huko huko wenyewe wakaamua wakifanya mpango baada ya kumpata yule mwekezaji, walikuja tu kwa wananchi kuya, jamani, sisi tumekuja. Waliweka mikutano, lakini mikutano nadhani nikasema haikutoa elimu, isipokuwa wamekuja kama vile kuamliwa. Sisi tumekuja kama tumekuja, kuna mwekezaji atakuja kuwekeza, anataka kuanzisha kilimo cha mbono, kwa hiyo itabidi mkubali, kwa sababu mbono ule atakapowekeza mtu mtapata ajira wote na vile vile wale wenye maeneo ambayo walikuwa wakiishi kule au hadi leo bado wanaishi watalipwa. Hatimaye mwananchi anaposikia kuna ajira na baadaye kuna malipo wakakubali. Lakini mwisho wa siku imefikia mahali kwa kule wananchi wale walinyanyasika sana. Kwa wengine wanasema tumemuuzia, kwa sababu hatukuwa na mjadala wa, wa ardhi wala nini. Hata ile miti ilikuwa alilipa tu akatugea kwa njia ya fidia, lakini fidia ile haikuwa tupatane fidia hii, huu mkoroshi thamani yake kiasi kadha, na huu mwembe thamani yake kiasi kadha, na huu mchungwa thamani yake kiasi kadha. Haikutokea hayo. Wakina mama walikuwa wanaenda wanatafuta kuni mle kwenye lile eneo, wengine wanajikatia miti kwa ajili ya kupanga mkaa, kupata riziki zao, lakini tangu lichukuliwe na yule mzungu na mali ilipewa full stop, alifanya tena kazi hizo. Yaani jinsi walivyoahidi watalipa, kule walivyoenda kupima lile eneo huambiwi kule bei, umeona, ila mnaambiwa mtalipwa, yaani ile bei ukishalipwa ile hela ndio hiyo hiyo cheki hiyo, ukishapewa kama laki mbili ukishapewa ndio hiyo hiyo tena cheki yako hii hapa. Hawakwambia utapata kiasi, sema cheki yako hii hapa. Wakilipewa cheki tu, wakaenda kule benki, kwenda kule ndio cheki kilichotokea, kwenda kuchukua, mtu anafungua katika, anakuta laki, akuta laki moja na nusu wenye kupata bahati zaidi zaidi kabisa, eneo lake kubwa ndio unakuta amepata milioni moja, milioni moja na nusu basi.